今天是二零二一年三月二十八，星期日。亲爱的日记，我今天认识了一群新朋友：流氓男，无业，人如其名是个流氓；米老鼠男，无业，似乎总跟着流氓一起行动，是团队沙包。 苏格兰女，无业，听说其实是个男人，胸前两颗是米老鼠装的水球。小野花女，职业大众，性格呆萌，是团宠及工具人。他们几个向我陈述，现在住在敌人的家中，急需搬家，问我这里有没有房产可以租给他们。我开价一天五千，他们点头如捣蒜，要求马上入住。好色情哦。 你先用，你先用。看来我的房子不用卖了，接下来负责收房租就好。与大家聊天的过程中，还得知他们有个新团体，叫做 We No Scare，这似乎也是他们团队的座右铭。无论做什么事，都保持着我们不害怕的心情。流氓邀请我今晚八点加入他们的团队，与他们一起搞事。我没有拒绝，因为跟他们聊天的过程还蛮融洽的。 是个可以尝试看看的团队。在流氓车上，流氓不断重复询问我是否已做好准备。接下来发生的将会是我这辈子没遇过的事情。那你确定做好准备了吗？是，我已经准备好了，没什么好害怕的。我也不断向他重复确认着。我们的第一个任务是走私车辆，由苏格兰领取订单。 我与苏格兰一同运送走私的车辆，流氓与米老鼠同车跟在我们后方，待交货后接应。一路上我们在无线电中有说有笑，苏格兰还说这车很好看又很好开，不如我们不要交货了，完全没有正在犯罪的感觉。直到我们真的交货的那一刻，警方早已埋伏在旁，吓得我火速下车冲向流氓车上。 全员到齐且都上车后，我们开始逃逸。这是我第一次走私车辆被警方追逐。一路上，警方严肃地向我们警告：“前方车辆已构成拒捕，若不停车，我们将启动电击枪射胎。若对警员造成威胁，警方将使用实弹射击。”内容大概是这样吧。毕竟在当下的情况，应该没有任何一个新手罪犯会认真解读警方的一字一句。而且对我们发出警告的是尼塔马副局。 他的声音听起来有气无力，好像真的很累一样，实在听不清楚。逃逸过程中，团队的成员依然对警方嬉皮笑脸，开着各种玩笑，甚至直接把自己的名字喊给警方知道。流氓也对着警方大喊：“喂，还有一位叫做秋本惠里。”看来这个团队真的很不害怕呢。警方要求流氓靠边停，要好好确认我的身份。 而流氓也让我把面具脱下，窗户摇下，让警方知道我是谁。与尼特玛眼神交汇时，我向他承认我确实是秋本惠里。接着，流氓便加速逃逸。我们一行人从山区逃到市区，又从市区逃到机场。一路上，我们的车不断擦撞，而警方的车却毫发无伤。再这样下去不是办法。 米老鼠提议将老板给的奖励铝制热炸弹交给他保管，并让他在红白停车场换车后继续逃逸。我也附议与米老鼠同车。抵达红白停车场，我一下车就被警方电击。这也是我第一次知道警方的电击枪功率这么强。不过，我也成功帮米老鼠拖延到时间，他才得以换车后继续逃逸。 而我被上铐，坐在警车后座，被带回局里做笔录，并且被判刑十五个月。入狱后，我马上用无线电与大家联络。还好米老鼠有逃走，炸弹也有保住。目前炸弹正安然无恙地躺在我家的小橱柜里。我们四个人当中，有三个都被拘捕且判刑。虽然罚金很贵，但至少重要的东西还在。我好想知道米老鼠到底是怎么逃掉的。 出狱后，我与晨曦联络，才得知她也是 We No Scare 的一员。晨曦，女，外号麻油鸡，曾是福伦社御用律师，与白熊帮陈峰有过婚约。还有一位好像很重要的成员，玻璃龙，不确定性别，相貌是男性，外号却是龙姐，似乎是团队的核心人物。这一切都结束后，我们六人同车。 不知道是谁提议要把陈曦嫁出去，我随后在推特上开启竞标，场面一度火爆，各方买家各种喊价，陈曦的价格来到三十五万。他感觉到苗头不对，立刻把苏格兰也推入火坑，开价一辆卡林王者。消息一放出去，陈曦就立刻接到李隆基的来电。 他说愿意用一辆卡林王者换取与苏格兰的婚姻。我们相约在小镇登记所会面，打算一同见证这场婚姻的诞生。李隆基到达现场后，场面却异常混乱。他似乎是通缉犯，而警方也尾随在后。他与其他成员经过一番交谈后，决定先甩掉警方的追捕，再继续婚礼。谁知他这一去便不再回来。我们察觉异状，让陈曦主动与李隆基联络。 却得到他回复，我就是在耍你们，怎么样？我们很生气，与警方协议会帮助警方找到李隆基的下落。我们找不到他的位置，我们要去找他了。我们等下有消息再跟你们讲。我们一行人备好自保用的枪支，打算到李隆基他们的所在地与其谈判。他们是怎样啊？没想到谈没多久便有人开枪，我惊慌失措，躲在车子后面。 直到我被不长眼的子弹波及后，才掏枪准备反击。枪还没上膛，映入眼帘的却是一个头戴狐狸面具的男子举着枪朝我射击，我直接昏迷倒地。不久后，我隐约听见远方传来警笛声，涉及枪击案的所有人一哄而散，流氓一行人扛着我逃逸。我不记得发生了什么，我只记得我听见父亲的呼唤，父亲要我们停车，别再逃逸。 再次恢复意识，我已在马路边，医护人员与警察也在身边。我被带回医院治疗，医生说我很幸运，子弹没有打中要害，只有从我的右肩擦过。得到充足的治疗后，我跟随警方回到警局，并告诉警方我要求转为污点证人。这一切都太莫名其妙，我解释事发经过，并与警方强调。 我拿枪出来是为了自卫，并没有伤害任何人。警方也睁一只眼闭一只眼，只对我开罚，没有判我入狱。不过这一切到底是怎么回事？不是说好要好好谈的吗？怎么突然就开枪了呢？到底是谁先攻击的？我可能还要另外找李隆基询问清楚。经过一整天刺激又荒唐的事件后。 我回到红白停车场，打算就此歇息，却看见熟悉的身影站在二楼，朝我投射眼光。一头蓝发，身穿黑色西装，打着绿色领带，那不是乔治·克隆比？我上楼寻找他，拨了好几通电话，他却早已消失。难道是我看错了吗？还是他在躲着我？我看见顶楼有位小姐。 他说他并没有看见这种样貌的男人，可是我明明就看见他站在二楼的。我读着龙鼻前几天发来的讯息，想从中得到一点线索。看见他有发一张照片，背景看起来是在停车场对面工地的顶楼拍摄的。我打算前往工地寻找他的身影。这时，顶楼那位小姐透过推特告知，她看见龙鼻了，他正在停车场的顶楼与他聊天。 我朝龙鼻奔去，询问他为何要躲着我，为什么不接电话。他没有回答，只说他心情不好，却没有告诉我原因。我带他到处兜风，并告诉他今天发生的所有事情，也带他去认识我的新朋友们。但今天已经很晚了，我一路上昏昏沉沉，只记得在车上，我有跟他说我打算与祥太离婚。 希望离婚时他能在现场陪我，他也答应会陪我一起面对。然后我们好像一起在我的公寓里睡着了。